弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二十讲，神要对你说什么？你说奇怪不奇怪？ 我们用舌头送赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。送赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们。 胡花果树能生甘蓝吗？葡萄树能结胡花果吗？咸水泥也不能化出甜水来。三只老虎，三只老虎，真奇怪！一只没有眼睛，两只没有耳朵，你说奇怪不奇怪？ 那当然，这个应该对很多的人都是非常熟悉的。你要叫他儿歌吗？还是叫他朗诵？我想，我们都或许都有听过。啊，到底有什么奇怪不奇怪？那当然，我们看一只老虎的时候，正正常常，你看老虎有耳朵，也有眼睛吗？所以，为什么这个老虎会没有眼睛呢？ 老虎为什么没有耳朵呢？哎，当然，对我们来说，大人说：“哎呀，他这个老虎有残缺啦，啊，或者是被呃猎人打瞎眼睛啦，或者是天生啊，啊，都大人可能会是这样。”但是，对于小孩子来说，哎，他们就觉得是非常的好笑，他们真的是觉得非常的奇怪。所以，如果正常的老虎， 他没耳没眼的话，哎，这个孩子就觉得真的很好笑，也很奇怪了。今天的经文呢，却在当中呢，也给我们看到很奇怪的这个生命。今天的经文基本上呢，都是呃对比的一个经文。那对比是什么意思呢？那对比就是将这个呃。 相对的，或者是有对立的啊，放在一起，那你就很容易的去明显的看到他们的这个矛盾的地方啊，凸显着他们的不同啊，这个就是一个啊对立的这个目的。而我们这个经文里面呢，你会看到很明显的这个对立，那就是送战。 和咒诅啊，同样的是用我们一个人的口，但是我们可以颂赞上帝，但我们却能去啊咒诅上帝所造的人。所以，一个颂赞是非常美的事，但是咒诅呢是非常丑的事。所以，一个美，一个丑啊，同样出自我们的口，而且就是基督徒的口。 是非常奇怪，非常的矛盾啊！然后呢，它又有这个呃泉源，又甜又苦啊，在水里面又有咸又有甜，哎，各种奇怪的嘛！怎么同样的一个处处呢？怎么会产生这两种不同？并且这两种的不同是一个对立的，所以看起来那就很明显的。 就是有矛盾的哦，并且在当中也指出了，那就是无花果树借出来当然是无花果的种子，那怎么可能生橄榄呢？啊，葡萄树应怎么可能会接触无花果呢？啊，所以这个就是不可能的事。所以当有这样的事情发生的时候呢，这个对立也好，啊。 啊，其其中讲到借果子也好，那真的是感觉到是非常奇怪的。啊，在当中呢，那当然就是要指出啊，我们是属于上帝的人，那我们怎么可能会有两种奇怪的这个表现生命呢？那我们怎么会呃有这样的一种生命啊在我们里面呢？ 今天呢，我们可以说呢，假如我们真的是认真的去啊看看教会的情况，当然很多人都是需要信仰，也各有不同的原因来到教会。但是，当我们能够认真的看这个在呃信仰当中的这些基督徒，有些时候你会会发觉到呢。 礼拜天，那基督徒去的这个地方啊，去崇拜啊，当然教堂人家就觉得是神圣化的地方啊。然后你做的这个工作就是侍奉啊，你所讲的话呢，哇，都是关心和气的话。那你在当中的这个呃呃关爱呢，哇，人家觉得非常的热情。然后你在当中的这个信心啊的一种表现呢。 真的是大有信心啊！这个很长呢， <laughs> 就是我们在周末啊，不如你在星期五、星期六、星期日啊去教堂啦啊，你常常都会去到这些地方的人啊，基本上这样的基督徒大概都会有类似呃其中几项的这个表现啊。当然啊，教会是分别为圣的地方，当然教会。 啊，就是呃属上帝的呃地方，然后我们是属上帝的孩子，所以我们去到那边，哎，我们就有这些属灵的表现啊，其实也蛮正常的。但是呢，那很奇怪的就是什么？我们在周末去到上帝的地方，那我们周间呢？哎，我们呃的生活，我们的习惯，我们去什么的地方？ 是否是赫夫圣经的教导所讲的话？是否是和气对人的态度？是否是关爱我们的表现？是否是大有信心？我们所做的习惯呢？这些赫夫真理吗？所以我们在周末的时候在教会是一个样子，那。 我们在周间的时候，有些时候呢，我们的反差就非常的明显，而当中的表现呢，也就相当的矛盾，所以呢，也就相当的明显，处处啊，哎，我们这个基督徒啊，啊，很奇怪，人家看了就很奇怪，好像同样的一个人。 就是同样的一个名字，住在同样的一个地方，也一样的，就是同样你认识的。但是呢，他的这个表现呢，诶，周末、周间、教堂或啊教会以外，诶，这个表现就好像有两张脸，啊，甚至你会认为换着另外一个人了。 所以这样说来，那好像是戴着面具的基督徒啊，在不同的地方教会啊，教会以外，可能他的面具就会换了。那这正如圣经所说的，我们怎么可能用同样这张嘴，同样这样的一个人？但是我们一方面。 可以颂赞上帝，另一方面可以咒诅别人呢。我们理当是有属灵生命的人，但是我们怎么可能借出可恶的果子出来呢？这是神今天对你说的话，我们一起祷告：天父上帝，我们属于你的孩子，我们理当呢，就是能够活出一个分别为圣。 见证主你的生命，但是很多时候呢，我们真的是戴着一个面具做的。我们来到教会的时候，我们呈现出一种属灵信仰的一种的，呃，生活一种的习惯一种的表现。但是当我们周间离开教会的时候，我们所去的、所讲的、所做的等等的，很多时候就跟我们。 周末在教会的表现是有非常大的一个距离反差，甚至显出那个矛盾，直到别人看的时候，针对我们这样的一个基督徒，有很大的质疑和疑问。我们祈求主，你提醒着我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 或者马太牧场来祷告，转发就是宣教，一起来侍奉神。欢迎在评论区写几个字，或者你有一些意见来提一提，我们大家可以彼此的交流和学习。